Yeah, yeah, yeah. Let's choose. Stop betting like a hoe. You a good girl, မင်းမဟုတ်တော့တဲ့ချိုးရပြောင်းပြီးတော့ဆွရွှေနေတဲ့ကွက်တင်ချမ်းနူမနမ်ထူဇက်တခင်းနဲ့ချတိတ်တင်မင်းပေးနာမကကောင်းလေးတွေများကြီးနဲ့ကောင်းမလေးကောင်းမလေးကောင်းမလေးမကြောက်မလန့်နဲ့တော်တော်ပွေးတော်တော်ပွေးတော်တော်ပွေးတော်တော်ပွေး ကောင်းလေးတွေများကြီးနဲ့ကောင်းမလေးကောင်းမလေးကောင်းမလေးဆန္ဒရင်ပြေဝါလို့လောင်းမဆွေလောင်းမဆွေလောင်းမဆွေလောင်းမဆွေကောင်းလေးတွေများကြီးနဲ့ကောင်းမလေး တိတ်ကိုဆိုးဘယ်စီဘဲကိုဒိုးမလဲခမန်းလို့များတဲ့ချိုးကြောက်ရောက်စင်တင်မြဲရှိတဲ့ everywhere she go မင်းကြောင့်တဲ့တွေကွဲနေကြတဲ့ဘဲလေးတွေကတမျိုးမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်မနေလဲငါမြင်မိနေတဲ့ Facebook ပေါ်က fuck boy နေလဲမင်းကြောင့်တွေကိုသိနေတယ် Drama queen ဆိုဆက်ပြီးပြတတ်တဲ့ story တွေနဲ့စုံသုံးလေးယောက်ရှိတဲ့ boyfriend တွေနဲ့ play ever love to show show the love မင်းတီးခဲ့တဲ့ချစ်စကနှုတ်ဖက်ပြခဲ့လို့တိတ်ခတ်တဲ့ main clip ဖြုံးနေတော့ချိန်တွေကိုကိုကိုချစ်တတ်ဖို့ရင်ကြိုးစားလိုက် oh stop betting like a hoe You a good girl မင်းမဟုတ်တော့တဲ့ချိုးတွေပြောင်းပြီးတော့ဆွရွှေနေတဲ့ကွက်တဲ့ချမ်း နူမနပ်ထူဇက်တခင်းနေချတိတ်တင်မင်းပေးနာမကက်ကောင်လေးတွေများဤနဲ့ကောင်မလေးကောင်မလေးကောင်မလေးမကြောက်မလန်းနဲ့တော်တော်ပွေးတော်တော်ပွေးတော်တော်ပွေးကောင်လေးတွေများဤနဲ့ကောင်မလေးကောင်မလေးကောင်မလေးဆန္ဒရင်ပြေဝါလို့လောင်းမဆွေးလောင်းမဆွေးလောင်းမဆွေးလောင်းမဆွေး ကောင်းလေးတွေများကြီးနဲ့ကောင်းမလေး Me just friend me best friend မရှောက်လို့ပြီးတော့ရှောက်ရွှေရှောက်ွက်တဲ့ဆုံးထုတ်သုံးပြောင်းလဲကြည့်တစ်ခေါက်လေးရောင်လို့ညာဘက် snatcher shot flat flat သုံးကောက်တဲ့နောက်တဲ့ပြည့်စမ်းညင်မနဲ့ကြတဲ့နောက်နေတွေ့ပြင်းသွိုင်း play အဲ့ဒီကောင်က6ချင်မတေးလို့နောက်ထန် You know what I mean ညာနဲ့ sparking living in your radar ပေါ်မှာပေါ်လာရင်မင်းအကြောင်းတွေငါမကြားချင်လဲကြားနေမတွေ့ချင်လဲတွေ့နေရ Facebook တခွင်မင်းအကြောင်းတင်ပဲဆောက်ရပဲဘယ်လိုမျိုးလူတဲ့မင်းပါရင်ပွဲကုန်လားပါစနာကိုထိုင်လို့ငါတန်လို့လားကွာ ရုပ်ကလာသလားစိတ်ကရင်လို့များတော့ဝမ်းထောက်ပေးလိုက်ရှေ့ခေါက်ချိုးမျက်နှာမျိုးကဆက်ဆံဖြစ်အောင်ပို့မိကနေထောင်ချိုးတော့ဝိုင်းလို့မျိုး Stop betting like a hope You a good girl မင်းမဟုတ်တော့တဲ့ချိုးရပြောင်းပြီးတော့ဆွရွှေနေတဲ့ကွက်တင်ချမ်းနူဝနာသူဇတ်တခင်းနေချတိတ်တမင်းပေးနာမကကောင်းလေးတွေများကြီးနဲ့ကောင်းမလေးကောင်းမလေးကောင်းမလေးကောင်းမလေးမကြောက်မလန့်နဲ့တော်တော်ပွေးတော်တော်ပွေးတော်တော်ပွေးတော်တော်ပွေး 高丽的妙音，那高马雷，高门里，高马雷，高那边，我我睡，留我睡，留我睡，留我睡。高丽的妙音，那高马雷。